Buongiorno a tutti amici e amiche, uh, mi riferisco ovviamente soprattutto a chi uh, sta guardando i miei video al piano digitale certa, un certo interesse, una certa frequenza, insomma non se sta perdendo, ma anche agli altri comunque. Um, ciò che voglio dirvi è che quello che, diciamo, purtroppo non sono riuscito a fare il video in senso unitario, cioè tra la mia, il mio discorso che sto facendo adesso e l'esecuzione al piano, diciamo, digitale. Comunque quello che vedrete diciamo sulla destra, il video che vedete sulla destra è la quarta e ultima parte che ho dedicato in questo miniciclo a, diciamo, a profondo rosso, appunto di Dario Argento, e mm, appunto perché io, cioè appunto di Dario Argento, e in effetti quest'ultima quest parte, diciamo, è fondamentalmente si, si basa, diciamo, su Mad, Mad Puppet, e sul Mind Team eh, appunto versione quanto più possibile simile all'originale comunque ci ho provato Mad Puppet che eh, diciamo è un pezzo che non conoscevo e che ho scoperto diciamo <laughs> grazie all'amico Claudio Bigstone che saluto e mm, sì in effetti io diciamo conoscevo solo i due pezzi principali la colonna sonora appunto il Mind Team e School at Night alias diciamo la nenia inquietante del bambino di Carlo da piccolo però eh, appunto grazie a lui ho mm, ascoltato anche questi, questi, altri due brani che in qualche modo mi ha citato, eh, tra cui appunto Deep, Shadows e questo Mad Puppet, e devo dire che veramente sono straordinari, ma del resto parliamo di Goblin, tutta la colonna sonora di Profondo Rosso è straordinaria, come tutti i film per, che hanno composto, diciamo, le musiche di tutti i film che hanno composto i Goblin, tutti i film di Dario Argento, e eh, appunto eh, in qualche modo ho improvvisato questo primo brano, anche se comunque eh, poiché ci sono due bassi che si ripetono costantemente diciamo è stato difficilissimo però eh, quando poi a marzo che sarà il 7 marzo anniversario dell'uscita in Italia del film ben 46 anni vedrò se sarà possibile eh, diciamo appunto realizzare una nuova versione comunque anche altre versioni di Profondo Russo e agli altri pezzi e quindi per quanto riguarda invece il Mind Team ho proprio inserito, ho cercato di farlo quanto più possibile vicino all'originale con qualche poi strumento originale, con l'organo e altri tipi di strumenti, con poi qualche piccola aggiunta personale, qualche piccola sì, aggiunta diciamo all'interno del brano, quindi dura esattamente più o meno come quello, ma con queste mie aggiunte personali che cercano di abbellirlo, diciamo, ovviamente viene giusto qualche, qualche secondo in più uh, detto questo poi perché il motivo perché io ho dedicato questo ciclo appunto al profondo rosso sia perché poco più di due mesi fa uh, diciamo Dario Argento ha compiuto 80 anni e quindi, e quindi io sto facendo appunto un rewatch dei suoi film secondo me almeno 11 dei suoi film sono tutti capolavori ovviamente poi con quei capolavori assoluti usando il linguaggio di Sandro Piccini il telecronista <laughs> diciamo due capolavori assoluti che certamente sono Profondo Rosso e Sospiri, anche se secondo me ci metto anche l'uccello dalle piume di cristallo, cioè la mm, eh, Quattro moscherie e Luto Grigio, ma anche altri film. Comunque però Profondo Rosso e Sospiri certamente sono i suoi film capolavori assoluto per eccellenza, con secondo me, ma mm, un gusto personale, Sospiria, sospira leggermente diciamo sotto a Profondo Rosso. E quindi eh, sto facendo questo rewatch dall'Uccello dalle piume di cristallo, il primo film, fino a Trauma, il 93, io ci metto anche Non ho sonno del 2001, che appunto fu definito anche una sorta, una sorta di sequel di profondo russo, anche se ovviamente non siamo eh, diciamo a quei <laughs> livelli, però io veramente non ho avuto sonno per diversi giorni quando ho visto quel film e in questo secondo me lui Reagento è unico perché ho visto veramente diversi film eh, tutti questi anni eccetera ma quello che diciamo mi trasmette lui onestamente non lo trasmette nessuno e quindi dicevo uh, in virtù di questi due motivi nella, suo compleanno di Rewatch io ho deciso di dedicare questo miniciclo appunto a lui alla, diciamo all'approfondo rosso e anche perché comunque uh, insomma <laughs> faccio questa associazione un po' diciamo uh, particolare novembre profondo russo nel senso che non c'è il mese più profondo russo di novembre che quindi pauroso, novembre mese pauroso che inizia appunto proprio con i morti, ma questa <laughs> diciamo è una scimità, è una... che penso io, ma... E detto questo comunque uh, io in un certo senso metto anche sempre, poi un'altra cosa che volevo dire in qualche modo, Dario Argento è nato praticamente il giorno prima di me, il 7 settembre, e quindi io sono anche convinto del fatto che quando accadono questi eventi, insomma, si vengono a quando appunto ci sono delle vicinanze di giorni tra due persone, due soggetti, si vengono a creare, almeno questa è la mia visione ovviamente, <laughs> si vengono a creare una sorta di particelle, diciamo, spirituali, per cui eh, due soggetti appunto vengono ad avere certi elementi della personalità, certe visioni, diciamo, della vita e anche altre cose eh, in comune. E quindi sono accomunati, diciamo, da, queste, eh, questi elementi che appunto vengono messi eh, appunto in relazione da queste particelle, da quelle che io definisco appunto particelle spirituali, in un certo senso si potrebbe inserire anche Leibniz in questo discorso, ma è troppo complicato e la chiudiamo diciamo qui. Detto questo poi io metto sempre il mio link nel mio canale diciamo YouTube, Um, che comunque ovviamente <laughs> ricordo sempre che è una cosa nata per hobby, ma non si può mai sapere che cosa, che cosa porterà, non è niente è il niente, ma <laughs> nemmeno il nihil assoluto, diciamo, come certi canali, che comunque fino adesso ho raggiunto una quarantina, diciamo, di iscritti, e comunque è un, è un numero, non è niente, ma comunque qualcosina rispetto a questi altri, altri tanti altri canali che io, che io vedo. Uh, quindi se volete sempre iscrivervi il link diciamo lo metto sempre in descrizione come volete, poi anche se non ve ne frega niente di tutto quello che dico, i video, eccetera, non fa niente, tanto lo so eh, che vi ammorbo continuamente diciamo con questi miei video ma io semplicemente li faccio per passione perché eh, senza altri diciamo fini non per un fatto personale poi perché appunto sono contento se mh, mm, le persone diciamo possono almeno qualche persona si emoziona riesce ad emozionarsi di fronte alle mie, alle mie interpretazioni questa è sempre una bella cosa soprattutto poi eh, se questo accade per le persone molto più grandi di me. Allora, detto questo, io <laughs> diciamo, vi saluto e poi ehm, dico una piccola cosa per i linciari, ovviamente ci sarà un'altra sorpresa la settimana prossima e poi diciamo <laughs> vedrete. E detto questo diciamo ciao e appunto alla prossima.